Físicas chicas, ¿cómo se encuentran? Sean bienvenidos una vez más a un tutorial de mi canal. En esta ocasión he decidido traerles el paquete de efectos de verano. Este paquete de efectos que lo ha ofrecido Wondershare Filmora de manera gratuita en su página oficial. Resulta que hace unas semanas el link ha quedado suspendido y hay algunos usuarios que no han podido descargar este paquete de efectos. Pues bien, ya saben que se lo van a encontrar aquí abajito en la cajita de descripción para que se lo lleven hasta su ordenador. Acompáñenme a lo largo de este video para que sepan cómo instalar este paquete. Una vez que ustedes ya se hayan descargado el archivo, les aparecerá un comprimido en WinRAR con el nombre de Spring Filmo One Wonder by FreakyTime. Vamos a darle clic derecho y vamos a darle extraer aquí. Vamos a esperar a que se termine este proceso y posteriormente vamos a instalar este paquete como cualquier otro programa nos aparecerá esta carpeta. Vamos a darle doble clic izquierdo para abrirla y tenemos aquí algunos archivos. Tenemos las instrucciones en español, las instrucciones en inglés para todas las personas que hablan inglés y que me están viendo desde otras partes del mundo. Vamos a darle doble clic izquierdo sobre lo que sería el archivo Filmora Spring Effect Pack vamos a esperar a que se ejecute el programa y si nos aparece una pequeña advertencia vamos a darle que sí. Vamos a esperar y bueno, aquí tenemos la instalación del paquete. Vamos a darle siguiente y vamos a esperar a que se extraiga la carpeta. Muchos de ustedes me han preguntado que si tengo los paquetes de los 80s, que si tengo los paquetes de los fashion bloggers. Y bueno chicos, estos paquetes son netamente comprados. Resulta ser que Wondershell Filmora solamente nos ofrece tres paquetes gratuitos o cuatro paquetes gratuitos, que es el paquete de Halloween, este paquete que es el paquete de verano, de día de San Valentín y el paquete de Navidad. Todos los demás paquetes que ustedes quieran adquirir los tendrán que comprar. Por supuesto que si llego a comprar alguno de los paquetes se los voy a dejar aquí en el canal para que ustedes puedan descargarlos de una manera totalmente gratuita. Una vez que se ha terminado este proceso vamos a darle iniciar. Vamos a esperar a que se ejecute también el último proceso y posteriormente vamos a dirigirnos a abrir lo que sería WonderShell Filmora. Como pueden ver, ya se está ejecutando Filmora. Está tardando un poco en pasar porque se está activando el paquete. Este paquete lo pueden instalar en Wondershell Filmora craqueado o también lo pueden instalar en la versión de prueba de Wondershell Filmora. Una vez que hemos hecho esto vamos a darle al modo de funciones completas, vamos a esperar a que se abra el programa, vamos a dirigirnos primeramente a lo que serían las capas. Como pueden ver ya nos aparece aquí el enlace para dirigirnos a las capas que nos muestra este paquete? Vamos a darle clic izquierdo y aquí tenemos un sinfín de capas que han agregado para este paquete de Wondershell Filmora. Como pueden ver, algunas capas se ven eh, bastante bien, dan un buen aspecto, útiles también para todos nuestros proyectos escolares o también para nuestros proyectos en los blogs. Se han añadido también algunos elementos que están viendo ustedes en pantalla. También se han agregado nueve transiciones como lo pueden ver. Aquí eh, les estoy mostrando algunas. Y son transiciones que también están bastante bien enfocadas a lo que serían los blogs o para las personas interesadas en los videoblogs, pues bueno, tenemos principalmente transiciones y efectos que se me hacen un poco más femeninos a lo que anteriormente Wondershell nos viene manejando, pero sé que este programa es ni tan masculino ni tan femenino, no es un programa estándar. Así que pues bueno, espero y este pequeño tutorial te haya gustado, te haya servido. Si no te ha servido, déjamelo en la cajita de los comentarios y con todo el gusto del mundo yo soluciono tu problema. Ya sabes que te invito a suscribirte al canal si no estás suscrito, deja tu like para que pronto esta comunidad siga creciendo, comparte el video con todos tus amigos y pues sin más que decir ya sabes que yo soy Frank, esto es Freaky Time y pues nos vemos hasta el siguiente video. Bye bye.